Seit dem INSU ist das Schweizerische Institut für translationale Medizin und Unternehmertum. Wir unterstützen die Umwandlung von Forschungsideen zu Produkten, die dem Patienten zugutekommen sollen, eben an Translation. Das machen wir, indem wir verschiedenste Gruppierungen vernetzen, sei das in der Ausbildung, bei Projektzusammenarbeiten oder auch bei Veranstaltungen. Vernetzung ist auch ganz wichtig für die künstliche Intelligenz. Das ist eine der Hauptanforderungen. Wir freuen uns, bei der KEIM-Initiative als Partner dabei zu sein und können dazu beitragen, Entwicklungen mit Hilfe von künstlicher Intelligenz zu Therapien und Produkten überzuführen. Das KEIM ist eine weitere Top-Initiative vom Campus Bern, mit nationaler oder sogar internationaler Ausstrahlung. Und wir freuen uns, mit dem Jürgen Burger, am Leiter von Seiteninsel School, im Keim vertreten zu sein.